Sebelum ini kita dah belajar tentang penggunaan SR, SSR ataupun Significant Support, Significant Resistance di dalam Role Reversal Phenomena Kali ini kita nak belajar tentang penggunaan di dalam Fake Out Let's suppose saya buat baru eh, sini saya padam dulu File New Ok uh, Let's suppose katakanlah kita ada satu Significant Resistance Resistance di mana kita ada Resistance yang sama baris eh, Kita dah belajar bahawa Resistance yang sama baris biasanya dia akan jadi significant resistance kalau kita letak satu line kat sini lebih kurang sama baris so untuk setup fake out ni kita tandakan setiap resistance kita sebagai katakanlah resistance pertama kita tandakan sebagai R1 R2 dan resistance ketiga kita namakan kita tandakan sebagai R3 hari ni kita belajar setup fake out sikit eh ok so di sini apabila berlakunya R1 r sama baris di sini ramai SNR trader yang akan sell sebab inilah setup triple top eh nama setup uh, nama pattern ini kalau you trade SNR dipanggil triple top sebab dia mempunyai tiga top yang sama baris kalau dua top yang sama baris dipanggil double double top So SNR trader ramai yang akan sell di kawasan sini. A lot of people sell bukan kita saja tapi satu satu dunia. Satu dunia akan sell di kawasan resistant. So bila mereka sell stop loss mereka mereka akan letakkan di atas eh SL mereka mereka akan letak di atas. Oleh kerana mereka sell maka katakanlah mereka sell maka stop loss mereka akan menjadi buy stop. Okay, buy laptop which is kita akan belajar lebih detail nanti okey not now ini adalah video okey satu lagi uh, ini untuk SNR trader SNR trader akan sell okey ni this is SNR trader satu dunia eh satu dunia SNR trader and ada satu jenis lagi ialah breakout trader breakout trader pula dia ni bila dia tengok sini resistant, R1 R2 R3 dia cakap resistance ni kuat so kalau price break ke atas mesti price terbang mesti price terbang ke atas Okay, right so apa mereka buat ialah mereka akan letak order buy stop ini adalah breakout trader mereka letak order buy stop so kalau you perhatikan di sini ada banyak order buy stop di atas daripada kawasan resistance kita eh so ada banyak order buy stop buy stop breakout trader dan juga buy stop ataupun stop loss daripada SNR trader So ini memberi peluang kepada big big trader ataupun jerung-jerung Soros and the gang whatever untuk letak order sell limit di sini. Mereka akan letak order sell limit sini untuk fill kan dia punya order sebab uh, jerung-jerung ni yang Soros and the gang semua dia punya lot dia punya lot besar-besar. I mean bila dia punya volume tu sangat besar mereka perlukan banyak order something like this uh, ini bagian dipanggil liquidity kita akan belajar lebih detail tentang liquidity so biasanya biasanya price akan naik ke atas laju and then akan turun bawah balik fill order daripada big trader and then price akan terjun ke bawah so dekat mana dia nak stop ni dekat atas ni kita akan try sell dekat kawasan sini okey kita akan try sell dekat kawasan sini sebab kita dah ada setup fake out ini namanya setup fake out sebab ia ni adalah the fake breakout price break resistant R1, R2, R3 dia break, dia buat breakout tetapi dia fake fake tu maksudnya dia tipu lepas dia break, dia terjun ke bawah so fake breakout dia jadi fake out ataupun fake key So inilah setup fakeut Memerangkap ramai retail trader Macam kita okay, So bila price naik ke atas And then terjun ke bawah So ramai yang pelang kabut Alright So dekat mana kita nak entry sell Entry sell Kalau kita sebagai SN, SND trader yang inform Ataupun yang Yang you dah belajar setup fakeut You boleh sell dekat atas ni Sell dekat atas daripada kawasan R1, R2, R3 ni Untuk ambil peluang sell di pucuk So tetapi di mana Kita kena tengok look to the left Look to the left You akan nampak the same thing perkara yang sama berlaku saya lagi saya akan bagi contoh you akan jumpa fake up juga ataupun you akan jumpa QM level price naik ke atas and then terjun ke bawah ok this is the same thing macam sini <clears throat> so ini adalah kita punya QM level high low higher high low low ok saya tandakan sebagai QM level high low high high low low dan jumpa tekan di sini di sini pun kita ada R1 dan R2 betul tak okey R1 R2 di sini berlaku fake out R1 atau price naik atas and then terjun ke bawah di sini berlaku juga benda yang sama R1 R2 R3 price naik atas and then terjun ke bawah so kita akan sell di atas so saya bagi contoh GBP Canada H4 kalau you tengok itu hari. di sini kita ada significant resistance kita ada R1 kalau saya tarik belakang lagi sikit eh, biasanya bermula daripada belakang sini Okey. di sini kita ada significant resistance kita tandakan sebagai R1 sebelum ni kita tandakan sebagai RRR sahaja. kan sini significant resistance tapi setiap kali ni bila kita buat setup fake out kita kena tandakan R1 di sini adalah R2 di sini adalah R3 significant resistance kita dah belajar minimum adalah 2 and then eh, sorry R3 and di sini adalah R4 <clears throat> di sini adalah R4 Okey, R1, R2, R3, R4 sudah jadi kemungkinan besar akan jadi setup fake out Okey, so dekat sini saya tulis fake out alright di sini setup fake out so dekat sini apa jadi price naik ke atas laju laju laju naik ke atas break kita punya significant resistance tetapi sampai atas dia turun bawah balik so dekat sini kita standby untuk sell kita akan sell Ini peluang sell untuk kita eh? di mana risiko sangat kecil ok tetapi di mana kita nak sell dekat sini kita nak sell di sini kena tengok belakang tengok belakang wajib ada benda yang sama sama yang macam saya lukis tadi ok so di sini kita ada R1 R2 sama benda benda yang sama kita ada R1 sorry And then kita ada R2 Kita ada signifikan resistance Dalam ni yang tengah-tengah ni pun resistance juga And then sini kita ada support Kita ada support So line tersebut adalah line SSR Line yang saya tandakan sini Tempat pertemuan support resistor kita tandakan sebagai SSR itu signifikan support and resistance Okay, significant support and resistance Cari satu line di mana ada resistance dan juga ada support bertemu this is your support support support and this is your resistant. so dekat situlah kita nak entry and then ambil satu kotak daripada line SSR sampai shadow paling atas kita tandakan kotak sebab kita nak letak stop loss kita di atas kotak tersebut ok so and then penting make sure paling hujung di sini mesti dia adalah katakan you ada SSR macam ni saya lukis balik katakan layu ada resistance support resistance support resistance support paling penting kita nak cari double maru masa ni kita nak sharpkan entry let's suppose kita ada resistance ada support press naik ke atas and then terjun ke bawah di sini di kawasan sini ni di sini ataupun di sini kita mencari CS double maru double maru macam ni dia drop and then the drop candle merah candle merah Lepas tu dia ada shadow pendek atas dan bawah. Bawah ada shadow, atas ni pun ada shadow. Ini dipanggil candlestick double maru. Dan open price second maru. Yang second maru ni kita akan belajar lebih detail nanti bab uh, double maru. Ini adalah first maru bozu, first maru bozu. Candle merah ni yang pertama, first ini adalah second maru. Letakkan price ni dekat open price second maru. Tempat pertembungan kat sini. Okay. So kita punya zone di sini Ini, ini dipanggil CS double maru Open price second maru ni Kalau you perhatikan Dia biasanya akan Sama baris dengan resistance resistance dan juga support So dapat entry kat sini Floating very very Small Lebih kurang berapa pip Eh But reward dah cukup bagus Okay so kita ada setup So sebagai contoh lagi Euro USD di sini saya ada satu entry Satu entry di sini Kita ada resistance First bila surplus naik Kita ada resistance sini Resistance satu Resistance dua Belakang ni pun ada resistance So sini dah jadi significant resistance Price naik atas laju Sama konsep Tengok belakang kita ada Resistance Resistance And then price naik ke atas Terjun ke bawah Di H1 sini Stop loss kita di atas Stop loss tak tak jauh bang Daripada sini sampai sini Lebih kurang dalam 10 pip Eh So kalau you nak cari double maru ataupun you nak cari SSR dalam ni, apa you buat ialah you tukar pada time frame kecil. Saya tukar kepada time frame M5. Yes. Think M5 ke M15 tadi saya jumpa double maru ni. Kejap. Eh. M1 kot. Yes, dekat sini M1. Exactly kita kena buat top down analysis. So di sini adalah resistance kita yang saya tandakan tadi. Resistance, resistance. Kita ada resistance kat sini. Okey, kita ada resistance di sini. And then dekat sini kalau saya besarkan sikit lagi <clears throat> you ada resistance, resistance, you ada support sini then you ada double maru. Your double maru is here. Drop and then drop. So dekat line ni lah tempat entry yang paling cantik. Kalau you perhatikan nanti dekat sini dia betul-betul touch dekat this area. Floating berapa pip ni? Okey. Dalam satu pip, dua pip saja ok so sekarang bila dah entry macam ni apa you buat ialah you just relax, tenangkan fikiran stop loss 10 pip sekarang price dah turun sebanyak 42 pip dah satu nisbah 4 so you dah boleh dropkan you punya stop loss letak break even dekat bawah that's it itu je cara kita trade menggunakan setup fake out ataupun significant support dan significant resistance menggunakan fake out ok hingga bertemu kembali